چهره زرد مرا بین و مرا هیچ مگو درد بی حد بنگر بهر خدا هیچ مگو هیچ مگو در چشم چو جیهون بنگر هرچه بینی بگذر چون و چرا هیچ مگو هیچ مگو هیچ مگو دی خیال تو بیامد به در دیدم که فقان از غم تو گفت من آن تو هم دست نخواد هیچ مگو تو چو سرنای منی بی لب من آن مکن تا چو چنگت ننوازم ز هیچ مگو هیچ مگو تا چو سرنای منی بی لب من ناله مکن تا چو چنگت ننوازم ز نوا هیچ مگو هیچ مگو هیچ درد مرا بین و مرا هیچ مگو درد بی حد بهر خدا هیچ مگو هیچ